ignore your cute che afis everybody call Es que tan que se jodan un ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਬਣਾਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀਏ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੱਭਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਜਰਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ